Alien Colonial Marines это хардкор. А нет, это же ксеноморфы. Они нас победят, и мы умрем. Какая это будет ужасная смерть. Товарищ, передай моим детям и жене, что я люблю их. О, мы выжили, это был хардкор. Ужас. Стреляй в эту пару! солдатская смекалка. Вари, бросаю гранату! Гис, стой! Ты что, совсем спятил? Беги к соединителю! После взрыва дверь заблокирована! Тут необходим код доступа! Военная краткость. Подъем, морпехи! Это не учебная тревога, а мы обосрались. Информация для новичков. Мы обосрались. 17 недель назад мы обосрались. Винтер, что, черт возьми, там происходит? Мы обосрались. Там. Фамилия. В чем дело? Похоже, это Бэра. Она... Ну, у нас с ней... Ну, что у вас с ней? Ну, это <laughs> там... это это это It's the